nuomonę, kurią aš parengiau apie Europos autorinių teisių modernizavimą. ir e, Europos autorinių teisų modernizavimo laukia didžiulė dalis žmonių ir pirmiausia, kaip paprasti vartotojai, taip ir visa industrija, visa kūrybinė industrija. Na tai turbūt visi mes esame interneto vartotojai ir norime, kad e, paslaugos būtų prieinamos visoje Europoje, apeinant geoblokavimo galimybę ir taip pat nuomonė padės visai e, pramoniai, leidėjams, kad e, susistemintų jų autorinių teisų politiką.